तो हेलो कैसे आपका स्वागत है मेरे चैनल के ब्रांड न्यू वीडियो में कैसे आज हम खेलने जा रहे हैं फ्री फायर हाँ दोस्तों अभी हम फिर से आ चुके हैं फ्री फायर में दोस्तों मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा खांसी हुई हुई है मुझे भी यार पता नहीं क्या करूँगा और देखो आपने ये इमोट लिया भी है या नहीं यार आपने मेरी क्यूब से कौन सा बंदा लिया फटाफट बता दो और रॉकी पेड भी आप और उसमें जो नया आया ना पोर्टल में उसमें आपने कौन सा पेट लिया वो भी कमेंट बॉक्स में बता दो सब कुछ बता दो और लाइक और सब्सक्राइब कर दो फटाफट चलो राउंड में मिलते हैं मैच में मिलते हैं शुरू करता हूँ दोस्तों ठीक है तो गैस अभी हम आ चुके हैं राउंड में नहीं मैच में पहला राउंड है ये इसमें भी राउंड्स होते हैं दोस्तों सच्ची में आपने फॉल मैंने स्टम्पल गाइस का वीडियो बनाया था वो देख लेना आई बी में ऊपर दिखा देगा आपको ये उसी का कॉपी बना बना हुआ है जैसे आया था ना उसका क्या नाम था अमंगस अमंगस आया था वैसा ही है ये वैसे अमेंगस का जैसे कस्टम कार्ड आया था वैसे ही इसका भी कस्टम कार्ड है स्टम्पल गाइस और फॉल गाइस है ना उसका कॉपी है और आपको बस कुछ नहीं करना है बस एक एक तरफ है भागने वाला एक तरफ है का और एक तरफ है वो पूरी तेज़ी से भाग सकते हैं ना वो बटन है ठीक है और भाई बहुत ज़्यादा खांसी भी हुई अरे मैं गिर गया अरे भाई गिरने में अलग ही मज़ा आता है और आपको आप पूरा मेरा गेम प्ले अगर आप इस वीडियो में तो पूरा गेम प्ले देख कर ही जाओ भाई प्लीज़ और लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना फटाफट देखना मेरा गेम प्ले कितना ख़तरनाक तरीके से जाता हूँ मैं अभी तो मैं एक बार ही नहीं गिरूँगा देखना एक बार भी नहीं गिरूँगा देखना तो इसमें तो मैं गिरूंगा भी नहीं देखो मेरे सामने से ज़्यादा फिल्म नहीं गिर रहा मैं और इसमें तो मैं गिरूंगा भी नहीं देखो और इसमें तो बिल्कुल भी नहीं देखो कितने ख़तरनाक तरीके से जा रहा है देखो दोस्तों ना ना ना ना ना ना ना ना ना एकदम हीरो इसमें तो मैं रुकूंगा भी नहीं चलते बनो चलते बनो चलते बनो यहाँ पर गिरूंगा ज़रूर मैं यहाँ पर गिरने की संभावना है मुझे दोस्तों नहीं गिरा अरे चढ़ गया चढ़ गया ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर अरे गिर गया यार और आपको है ना ये जो ये क्या कहते हैं इनको ऑब्स्टिकल्स ही कहते हैं ना इनको इंग्लिश में ऑब्स्टिकल्स को अच्छे से करके खेलना है और देखो मेरे पास स्किन भी है अच्छी वाली और अगर आपने रॉकी पेट लिया है तो वो कौन से लेवल का हो चुका है वो भी बता <laughs> चल और खांसी भी बहुत ज़्यादा आ चुकी है यार और ये तो मुझे पता भी नहीं इसमें क्या करना है तो मैं खड़ा रहूँगा क्या देखते हैं नीचे क्या होता है या खड़ा रहा अरे गिर गया नीचे कैसे चला गया मुझे ये नहीं पता चला चलो जाता हूँ क्या होता है यहाँ पर क्या करना है मुझे अरे ये जा रहा है मैं भी जाता हूँ कहाँ जा रहा है ये कहाँ जा रहा है अरे अरे कहाँ चला गया कहाँ हाँ, वो रहा यहाँ पर चढ़ना है ठीक है ये कैसा है अरे वहाँ पर फिनिश लाइन है ठीक है ठीक है चलो चलो चलो चलो अरे गिर गया गिर गया अरे वहाँ पर चढ़ सकता ना मैं यार सो चलो फास्ट बटन दबा के चलते हैं नहीं चला फास्ट बटन से तो नहीं चला ही फिर से जाता हूँ मैं फास्ट से अरे रुको हाँ चला चला चला चला चला चला चला चला अरे गिर गया बहुत ज़्यादा खांसी भी आई हुई है इसको इग्नोर करना और एयरफोन लगा कर मत देखना भाई आपके कान पूरे बोले हो जाएंगे देखो हम आ चुके हैं पाँचवें में हमारा स्कोर है नाइन ठीक है इतना सा स्कोर है हमारा बहुत ज़्यादा फिर भी नहीं पर इतना तो है ना हमारा स्कोर वो भी अच्छी बात है दोस्तों चलो अभी देखते ये वाला बहुत ख़तरनाक है यार ये वाला मुझसे नहीं हो पाएगा चलो अभी जाके देखते हैं ये पतली लाइन पर के गिर गए ना पता नहीं कहाँ पर जाएगी ये ये इतना आसान वाला ऑप्टिकल भाई इतना आसान वाले मैं तो कहाँ कहाँ से चला जाऊँगा अरे ये वाला थोड़ा मुश्किल है अरे मैं इतना दूर था फिर भी कैसे मुझे छू लिया इसने पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है चलो चलो चलो चलो बच गए बच गए चलो ना यार दब भी ना चलो तेज़ी से जाते दोस्तों हम लोग तेज़ी जाएंगे भाग दे जाएंगे हम लोग इसको तो बच लिया यहाँ से भी मैं चला जाऊँगा देखना दोस्तों एक एक भी पैन मुझे नहीं छू पाएगा एक भी पैन हमें प्रो बंदे दोस्तों हाँ प्रो बंदे अरे यार गिर गया वाह दोस्तों वाह अभी तो मैं भाग जाऊँगा अभी तो मुझे टेंशन भी नहीं है आ गया दोस्तों ये तो सबसे आसान सबसे आसान दोस्तों सबसे आसान ये भी सबसे आसान दोस्तों यहाँ पर तो मैं रुकूंगा देखो रुकते रुकते चलूँगा हम्म, मज़ा आएगा दोस्तों रुकते रुकते चलूँगा मैं ये रुका देखो मुझे कुछ अच्छू भी नहीं पता देखो और ये क्या चीज़ है यार चलो चलो चलो ये पहुंच गया दोस्तों विक्ट्री देखते हैं अभी दूसरे लोग क्या कर रहे हैं अरे ये क्या कर रहे हैं चलो ये ये उड़ता है ना तो फिर यहाँ पर उड़ते उड़ते सीधा पहुँच जाए ना ऐसे जा रहा है उससे अच्छे उड़ते उड़ते पहुँच जाए देखो ये तो अंदर से बाहर आ गया इसके लिए तो बहुत आसान है ये यार हाँ, चलो चलो ये भी पहुँच गए दोस्तों अभी ये ये क्या है अरे विक्ट्री हो गई दोस्तों राउंड एंड हो चुका हम हम लोग जीत के हमें अभी तीसरे नंबर पर जो हाँ दोस्तों तीसरे नंबर पर देखते हैं अभी पहले नंबर पर कब पहुंचेंगे देखते हैं और मजा आएगा आप पूरा वीडियो देखना लाइक और सब्सक्राइब कर दो फटाफट नीचे दिख रहा होगा कैसे करना है और मैं जल्दी लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ इसलिए तैयार रहना फटाफट मेरे लिए वन के सब्सक्राइबर करवा दो दोस्तों और इसमें तो मैं मैं इस बार तो मैं भुया लेकर ही रहूँगा दोस्तों भुया मुझे बच्चा ही अरे गिर गया फिर से चल तेज भागो भागो भागो भागो इसको गिराना बिल्ली को गिराना अरे अरे वाह वाह क्या खेल रहा हो दोस्त आपने देखा हम भी जीतेंगे दोस्तों जल्दी हम भी जीतेंगे अरे यार हार गया यार देखते अभी कौन जीतता है देख कर ही जाते अरे इसको गिराएगा गिराएगा जरूर गिरेगा पीछे वाले को गिराएगा गिरा दे गिरा दे अरे तू ही गिर गया अरे कौन जीता अरे हाँ, अभी तो एक और राउंड बाकी है क्या ठीक है देखते हैं अभी कौन सा कौन सा राउंड ओ ये कौन सा है भागने वाला है चलो जाते हैं स्लो स्लो स्लो अरे ये इतने तेज कैसे भाग रहे हैं चलो चलो चलो वो वाला तो मैं लूँगा अरे ये वाला भी ले लिया बहुत ज़्यादा तेज़ भाग रहे हैं ये लोग क्या करे क्या करे चलो इसके अंदर देखते हैं तेज़ी मिल पाती या फिर नहीं नहीं है इसके अंदर भी वाह वाह चलो इस बार तो हम पहले पास के इसके अंदर देखते इस इसके अंदर कुछ है भी या नहीं अरे वहाँ पर कुछ है इंटू अरे अरे ये ताश चलो अभी तेज़ी से भागने कुछ हाँ भाग रहे भाग रहे नहीं कुछ भी नहीं हुआ अरे इतनी तेज़ी है चलो मैं वो भागने वाला करके देखता हूँ भाग भागने वाला करके देखता हूँ रुको दब क्यों नहीं रहा यार ये भागने वाला पता नहीं हाँ भागने वाला दब गया दोस्तों जल्दी जल्दी दब गया अरे अरे दब गए दब गए दब गए तेज़ी से जा रहे जा रहे जा रहे दोस्तों अरे नौवे नंबर पर आ चुके हम लोग दोस्तों यार अरे मैं तो दोस्तों में आ चुका दोस्तों जल्दी से जल्दी ये क्या है अरे वो कौन सा था वैगर पटता था चौदह स्कोर कर दिया हमने दोस्तों प्लस कर दिए देखते हैं अभी हम कौन से में अरे ये तो राउंड पूरा हो गया मैच क्या अरे तीसरे नंबर पर यार चलो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं बाय बाय लाइक और सब्सक्राइब करके मत जाना बाय बाय दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं